プレイステーションプレイステーション PSP プレイステーション3プレイステーション3プレイステーションビータプレイステーションビータプレイステーションプレイステーションプレイステーション It's a Sony It's a Sony Sony Sony Sony Sony Ericsson Sony Sony Sony. Sony. Sony. Sony. Sony. Sony. Panasonic. Panasonic. Ideas for life. Victor. JVC.